بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون مذاہب چینل کی جانب سے میں آپ کے لیے صرف ایک منٹ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو ناظرین ہمارا وظیفہ سن لیجئے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے ہر مراد پوری کرانے کے لیے آپ نے بس یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت آپ کا ہر مقصد ضرور پورا ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کے لیے خاص یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ آپ نے اس صورت پاک کو تلاوت ہر قسم کی مراد پوری ہونے کے لیے بہت بہت ہی زیادہ یہ کارآمد ہے بشرطی کہ صورت کو علیحدگی میں بیٹھ کر صرف آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور وہ صورت ہے سورہ نصر البتہ ہر نماز کے بعد اگر آپ اسے سات مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو ہر مشکل میں بھی آپ کو آسانی ہوتی جائے گی تو ناظرین سورہ نصر کی تلاوت آپ نے علیحدگی میں ایک جگہ پر بیٹھ کر صرف اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا تو ناظرین ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کرتے رہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ریڈ کلر کا بیل بنی ہوئی ہے ایک گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو بھی آپ پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور ملتا رہے میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے آپ وظائف آپ کو بہت زیادہ پسند آتے ہوں گے اگر آپ کو نہیں آ رہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ